اطفي يا حبيبي النور خليتها اول مره يا نهوي متخلفه دي اول مره العب على 60 ها حضرتك الترابيزه كانت بتتهز يعني انا هحط دي ابوك اسود عليك وعلى اللي خلفوه هحطها على راسي يلا يا عم انا ما بخافش ايه يعني هتعمل لنا ايه يعني انا في ام اللعبه دي ايه يعني هتعمل ايه يعني ها ايه يعني اللي هيحصل ايه يعني مش فاهم انت غبي ولا ايه ايه كونتينيو ولا يهمني خش هيحصل ايه يعني ثانيه هيحصل ايه مش فاهم انا ايه الغباء ده انا صوت علي كذا ليه احي وانا وانا فين تطلع لها هتعمل فيا ايه هو انا ماشي متقلي صورة ليها انت عبيط يا اسطى حضرتك وانا بصورها هتموتني ها خد حاجة اديها بيها على دماغها هي في البيت جدعان آه، اصورها منين اصورها فين في الدور الاول ولا الدور التاني اصورها منين انا اول ما اطلع تطلع اتعمل معايا الصح ده صوت عين يا جدعان صورها منين اول ما تطلع هتجري عليك <clears throat> تصور ايه بيقول لك ايه عاوز صورة عادية ليها مش تصور ايه صورة ليها فايند اه لاقي صورة ما تصورها ايه ده ايه ده طب انا لو طلعت هتعمل معايا الصح انا لازم لازم مكان استخبى فيه انزل بدروم تاني هي بتنزل بدروم ولا لا هي هي بتنزل بدروم ولا لا يا قولوا لي على مكان استخبى فيه عشان اول ما اطلع هتجيبني يا جدعان مستخبى فين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله حيلة تيجي من السقف يا حبيبي هتعمل معاك الصح انتوا بتستهبلوا ولا ايه؟ انتوا بتستهبلوا ولا ايه؟ ايه يا عم انت عبيط؟ انت عبيط انت عبيط ولا ايه؟ دي ادتني بالقلم يسرع والنبي دي كانت في الجراج رديت رديت حاضر رديت جدعان سر الجوز اقسم بالله انتوا فضيعه والله ثانية ثانية واحدة ثانية واحدة اروح فين دلوقتي؟ حضرتك في صوت واحدة ب... يعني بيتعمل معاه الصح اروح فين؟ مش اروح فين؟ يا باشا قول لي عشان اطلع على التاج ايه ايه ايه حضرتك اللي وقف ده انا مش فاهم انت غبي ولا في اصوات غريبه اروح فين يا باشا مكتوب لك الميشن الجديده ايوه الصوره جيب فين ال baby monitor ده بقى فين في الدور الاول تنزل الاوضه اللي تحت الدور اوليفيا روح اوضه الطفل الله يخليك يا بيبي اروح اوضه الطفل ولا الماستر بيد الصوت ده اروح فين ايه الصوت ده اصلا ايه الصوت اللي جاي ده معناه خلاص انا مت ولا ايه يا كابتن ما ينفعش تجري منها هتموت يا كابتن اروح فين فين اطلع فوق انهي اوضه بقى ايوه انهي اوضه فوق قول لي انهي اوضه يا ابني كابتن الاصوات عماله تزيد هو ما حدش لعب اللعبه دي ولا ايه ما تقول لي اروح فين في ادخل يمين في شمال قول لي اسم الاوضه انا عارف انا عارف الاوض قول لي اسم الاوضه يا عم كسرت الليل انا لو طلعت هيتعمل معايا الصح والله العظيم انا بتخيل بحاجه بتعدي من جنبي فاكس يا عم والله العظيم بتخيل بحاجة قرف ده بيبي روم بسم الله الرحمن الرحيم جابتني جابتني جابتني غالبا جابتني جابتني يا جدعان احيه احيه الله جابتني جابتني الشاشه هجري على السرير هجري على السرير بعدين بقى في الخرا اللي انا فيه صوتها لا لا لا لا لا لا والنبي حاجه بره على فكره في نور بره في نور بره في نور بره على فكره والله العظيم في حد في حد بره البيت ثانيه يا جدعان ثانيه يا جدعان حي مين اللي عمال يمشي بره البيت حي بقى في الليله الزرقاء اللي انا فيها ده بعدين بقى بعدين بقى في الليلة الزرقاء اللي أنا فيها دي استغفر الله العلي العظيم يا رب في عربية عمالة تنور بره وبعدين بقى في الليلة ال... استغفر الله ايه اللي حصل أنا مت ولا إيه؟ ايه الباب بيفتح الباب بيفتح اقسم بالله ايه ده بتفتح ايه ده ايه ده ايه ده انا الحمام انا مت انا مت خلاص انا مت انا م... انا خلاص مت انا فتحت عليا الباب يا حبيبي فتحت عليا الباب <laughs> ده قلبه بينبض بيتك بعدين بقى وبعدين بقى دي بتفتح الباب يا عم انت عبيط يا جدعان بتخيل بحاجه بتعدي من هنا يا جدعان الخرا اللي انا فيه ده هو العفاريت حقيقيه ولا ايه قول اعوذ برب الب... استغفر الله العظيم يا رب مش حقيقي استغفر الله العظيم يا لهوي الستين آه، دي مش نافعة على فكرة الستين دي مش نافعة في وشي انا بص انا يعني اللعبه الخرا اللي انا عمال العبها دي تاني صوتها وهي بتمشي ده معناه ان انا اتعلم عليا زنقتني في الحمام المره دي مين الصوت مين اللي بتقوق دي هي مش ماتت اهو تاني اللي حصل فوق بيتعمل تاني اهو تحت في الحمام قلبه بينفض قلبه بينفض بص الحيطه هي الكاميرا بتخليها تمشي يعني انا لو ماشي بالكاميرا عادي بتهاك ولا ايه انا بتهاك صوت هاكر رب انا خاف من الناحيه دي انا انا خاف من الناحيه اللي انا الناحيه اللي على يميني دي يا جدعان اعمل ايه انا مت طيب ولا اعمل ايه انا بتهك في ايه ما تخش عليا طا تعمل لي هاك انا اتزنقت زنقه وسخه تاني اتزنقت تاني مش مش لو لقيتها بره ان انا هروح الصورة فين؟ انت ضحكت عليا يا كابتن؟ يا كابتن انت ضحكت عليا؟ حق زعلان يا كابتن يا كابتن انت قلت لنا في الاوضه حكمني يا كابتن فين يا كابتن الصوره هموت يا كابتن اعمل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا لا لا لا لا لا بلاش بلاش الطفل صورة ليها نص صورة فين النص التاني يا فين النص التاني فيه حمادة بيسلم عليك حمادة بيسلم عليك النص التاني فين ايه ده بقى ان شاء الله كاميرات ده بوليس ده ولا ايه ده بوليس بي بي بي, بي اف دي told you I was sleeping. He was out with Maggie getting ice cream or something. I, I don't know. I was asleep. Look, my baby boy just died. And I don't know how. What kind of God would kill an innocent baby? استغفر I الله didn't kill العظيم my son. Yes, I had postnatal depression, but I'm telling you, woke to a noise and had a strange feeling something was wrong. And I ran to his room and I found his bed collapsed. انهي اوضه رجاله الدم يا حبيبي لازم اعرف لو دخلت الاوضه الغلط هيتعمل معاك الصح نعم في ايه An investigation has begun into the tragic death of a six-month-old baby boy. ست Father شهور was out with their six-year-old daughter buying groceries. When they returned home, they found the mother of the child holding the infant in her arms. Authorities have taken the mother in for questioning, but she has since been released. A هي اللي موتت spokesperson for ابنها؟ PD told us that the death has been ruled accidental. However, the investigation is ongoing. It's believed that faulty nursery equipment may have failed, causing this tragedy. Inficare has issued a full recall on all their bassinets in accordance with the ongoing investigation. Our best wishes and condolences go out to the family involved in this tragedy. دي اللي بتعمل التحيات هيعرفوا مين اللي قتل ال... انا مش خايف انا مش خايف منها هتعملي ايه يعني ولا خايف يا نهار اسود هتجيبك يا حبيبي انا رجعت البيت تاني هتجيبك مش شايف حاجه كل عظيم رب الفلك انا مش شايف حاجه مش شايف حاجه شايف حاجة بقيت الصورة فين ده هي محتاجة إضاءة محتاج إضاءة لازم تمشي ورا الدم احاول افتح النور مش شايف يا جدعان الدنيا ضلمه أوي جايه جايه جايه ورايا ورايا بنت الكلب يا بنت الكلب ده صوتها يا حبيبي دي دي, دي فوقيه يا ربي لو طلعت هموت انت سامع الصوت استنى ما تمشي ما بتشوفهاش انت بتسمعها سامع تك تشوفهاش تسمع هتطفي النور هتطفي النور هتطفي النور انا مش عارف المفروض اروح انهي اوضه البدروم ولا الجراج ولا فين معرفش انت يا كلب طفت النور طب وبعدين يا بنتي التيت لو طلعت لي في الضلمه انا مش هقدر هطفلكوا اللعبه لو طلعت لي في الضلمه اقسم بالله اقسم بالله انا بتخيل بحاجات يا جدعان انا بتخيل يخرب بيت ام الرعب الفلاش الفل لا لا يا لهوي يا لهوي زنقتني تاني زنقتني تاني بتطفي النور وتكسر اللمض الفلاش بتاعي مش شغال يا بنتي الكلب مش شايف ده الفلاش الفلاش ما بيعملش ما فيش يا دي ام الزنقه الوسخه كسرت اللمط يا نهار اسود دماغي يا نهار اسود دماغي يا لهوي يما يخرب بيت ام الرعب اللي عاملاهولي يخرب بيت امك يخرب بيت امك يا بنت الكلب يخرب بيت امك استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم ده ايه الليله الزرقاء اللي انا فيها دي استغفر انت بتضحك يا ابن ميتينك اخ اخ على الزنقه الوسخه اخ ده بتنور اللمض وتفرقعها وليلة أمك سودا أنا اتزنقت أنا اتزنقت تلك هتعلم <laughs> عليه انت كده اتعلم عليك لا لا وي هاخدها في وشي اتعلم عليك يا روح امك زي امبارح لو طلعت هي ظلمتها يا حق لو طلعت bye bye. bye bye. انا هشيل السماعات ونلبس ماشي ماشي انت لابس لابس ما انسى انت كده كده لابس تمام يا رجاله هنجري على فين <coughs> موت وخلاص خلاص كده اتعلم عليك يا بابا كده خلاص اوكي الاوضه اللي المفروض اروحها فين بقى فين يا قول لي عشان اتجه قول لي عشان اتجه الى هذه اللعبه اللي هذه الاوضه قول لي الاوضه اللي هلاقي فيها بقيه الصوره الاوضه بتاعتها تحت في الدور ده ولا الدور اللي تحت لا يا شيخ لا يا شيخ ايه بقى ده ده جديد ده ده ناقص تجيبني من تحت السرير لا يا شيخ لا راجل ده شغل عمو الع... حمو العبيط صح جديد ده نروح الاوضه اللي كان فيها التذكره اوكي يا جدعان شيل السماعه عشان هي هتظرفني ما... خلاص هتتظرف هتتظرف انت كده الزرافه ده بتستهبل انت بص شاف الهبل انت شايف الهبل عامل ازاي اوكي عشان مش طالبه معايا هموت بشرفي يلا بنت الكلب يلا بنت الكلب تعال تعال انا ما مش خايف اوعى اوعى لك ايه تفالي على تحت ايه هي تحت بسرعة بسرعة بسرعة قال لي الأوضة اللي تحت بسرعة بسرعة قبل ما تجيبنا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة انجز انجز انجز انجز ها ها ها find photo find photo كشف فين كشف فين ايه ده baby يا كابتن انت ضحكت عليها يا كابتن ولا ايه فين يا كابتن الصوره يا كابتن يا كابتن فين بقيت يا كابتن انت قلت لي انزل تحت يا كابتن الصورة كابتن ليه كده طيب يا كابتن فين الصورة يا كابتن ورا الدم هم فين في البدروم فين يا كابتن الصورة ما هتجيبني يا ابو شكلك ايه ده يا كابتن الصورة فين كابتن الصورة فين يا بابا؟ فوق النار بالظبط كده هتجيبني كده هتجيبني هي هي هي هي برافو برافو برافو ايه فين؟ ايه؟ بتكره النور بتكره النور يا ابن اللعيبه بتكره النور انا عرفت نور النور نور النور بتكره النور ما تدريش تعمل كاميرا فلاش الكاميرا يا ابن اللعيبة سنو الفلاش بص ايوه اشتغل ايوه ايوه ايوه, أيوة. اوكي اوكي اوكي فلاش الكاميرا فلاش الكاميرا ده انا مت الاوضه ما فيهاش نور انا اعمل ايه An investigation has begun into the tragic death of a six-month-old baby boy. Look, my baby boy just died. I had a strange feeling something was wrong. What kind of God would kill an innocent baby? Police have taken the mother in for questioning, but لا انا ما متش انا ما متش ده chapter جديد انا ما متش عيب عليك انا عديتها انا عديتها يا غبي انا ما متش زنقتني فين بقى اهو The clue, eyes of God اوكي كده انا خلصت شابتر كده احنا بيس خلصت شابتر يبقى احنا بيس انا ما متش يا حبيبي هي المفروض اديتك في دماغك ده الصح ان انت تموت كفايه كده كفايه كفايه بيه كفايه كفايه دي دي دي, دي, دي, دي, دي تسرع دي دي تسرع لا ما بنت الكلب اللي مش عايزه تخلص اطفي اطفي اطفي عارف شغل كل الناس اللي بتتفرج الناس اللي بتتفرج الناس اللي عملت share الناس اللي دعمت والسلام اه اللي عنده الفجر يصلي الفجر صلي الفجر ادعي لي ربنا يفك اللي انا فيه وينجيني من اللي انا فيه واشوفك بكره على خير ان شاء الله يلا good night تصبحوا على خير